Je, kwa kile ambacho amekiongea Haji Manara na Mo Dewji kuondoka katika klabu ya Simba, itakuwa kuna ukweli wowote kwamba alivyokuwa anaongea Manara vina ukweli, au Mo Dewji tu ameona sio sawa kuendelea kubaki katika klabu ya Simba? Tuandikie maoni yako, lakini unafikiri Simba itaathirika vipi kama Mo Dewji akiamua kuondoka kwa hivi sasa? Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo hivi sasa, endelea kutufuatilia. Najua watalipuka, hm? hm? Watatuma watu. Haji Manara aliamua kuongea ya moyoni ya kile ambacho anaona sio sawa wa alichofanyiwa na Mo Dewji pamoja na Babla Gonzalez. Haji Manara kaongea mengi sana ambayo kila mtu anashangaa kama kweli amefanyiwa ama la, lakini hiyo sio stori sana, kwa sababu tunajua kwamba Haji Manara tayari ameondoka kwenye taasisi ya Simba. Pengine ameongea kwa asila ama yakawa yana ukweli ndani yake, sisi hayo hayatuhusu. Sasa baada ya tukio lile, kwanza Babla Gonzales yeye aliamua kutweet maneno yafuatayo: when you have a chance to seek revenge forgive. yaani unapokuwa na nafasi ya kufanya kisasi, wewe samehe, usifanye hicho kisasi. Baada tu ya Manara kuongea yale maneno ambayo alikuwa anayaongea mbele ya waandishi wa habari watu wakamsifu sana kwa hiki ambacho amekifanya. Lakini tunajua Simba walifanya usajili hapo jana wa kumkaribisha Yusuf Muhiru. Wakati Haji Manara anaendelea kuongea yale ya moyoni, Mo Dewji yeye akaamua kutweet usajili ambao Simba imeufanya akiandika maneno yafuatayo: Tunamkaribisha Simba Yusuf Mwiru. Ni bahati kupata mtaalamu kama wewe kwenye timu yetu, tukiendelea kwenye mapambano ya kusaka ushindi. Hashtag usajili 2021 hashtag nguvu moja. Haya mambo zamani alikuwa anayafanya Haji Manara. Simba wanapofanya usajili ama kufanya chochote kile, basi Haji Manara ndo utamuona akitoa tambo hizi, lakini jana Mo Dewji ndiye ambaye alikuwa anakifanya hicho kitu, lakini pia Mo akaandika kuhusu usajili wa Peter Banda kwamba karibu sana Peter Banda, tunakukaribisha kwa mapenzi makubwa na tunaamini utaitendea haki jezi yes, ya Simba. Watu wakajua labda haya yameisha na wao wameamua kupotezea kufanya vitu vingine, lakini Shafi Dauda yeye amekuja kufumbua ama kuandika kitu ambacho hakuna mtu alikuwa anategemea. Tunajua Shafi Dauda ni mwandishi mkongwe na ni mzoefu sana kwenye tasnia ya habari akifanya katika kituo cha Clouds FM. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram, Shafi Dauda amefumbua kwamba katika klabu ya Simba Modric anaonekana kuanza kujikusanya kidogodogo aondoke katika klabu ya Simba. Shafi Dauda anasema kimeumana. Kwa mujibu wa watu wa karibu na Modric, amewambia anataka kuachana na Simba kutokana na baadhi ya watu kubeza anachokifanya kwenye klabu hiyo, na watu wengine wakaenda wakauliza pale, serikali naomba nilinde. Akemi jamani, ofa asije nikatoka hapa akanikuta kunikuta. Mimi nausema ukweli ulio dhahiri. Mlikuwa mkiniona mikoani ni kwa kujitege, kujitegemea. Nawaambia nilipoifikisha klabu yangu mahali ambapo nilipopataka mimi, yaani Simba inacheza, msemaji anayefanya promo anaiprotect, hakativi tiketi, hafai kwenda najitegemea nauli, najitegemea hoteli, najitegemea kula na baada ya pale press waandishi wanifuata mimi, nasema Simba sisi kiboko, Simba hivi na pamba, lakini nimetoa hela mfukoni mwangu mpaka safari za nje ya nchi safari za nje ya nchi tumekwenda hivi. Si mnaikumbuka ile mechi kwa mfano kama na Mbambane, mechi ile nimefika, nilikuwa nakumbuka nimetoka zangu nje napiga simu jamani, naenda ah, wewe bwana jina lako Walimu kweli?